Udaling prajurit kalaman Sinondro, Pindoyayah Lampah Jundoko, tiang sami angendali kok sangan sami Mbah boleh ngatur nggih Gus. Oh tak tampa lungguh Kang Prayuka nggih matur. bakti kula ingkang katuraka kaya Dimas lungguh ning mburi kene yayi awan pun raka Mas karepesan Ringgang reto karepesan rasi besma rasi besma lelimutan dalu wong mangkutha magut mangkutha karaweswara Kadur jemur kalilinan kalilinan He nyatani rogriyanipun sang watu putih sang watu putih patut budal para wadyabala ing Cirebon Kasultanan sini keganti minus kawus setunggal papan sejen marang kinucap paniro ingkang kinucap wonten ing pertapan candi penggarit sinten ingkang dumunung wonten ing pertapan candi penggarit kaki lurah canus yo kaki orek yo kaki noyo genggo kasaru prataniro ingkang pendoro pangeran adiana kelawan raden umar said Pangeran Adiana yoganipun Kanjeng Sunan Gunung Jati Purbo. Raden Umar Said yoganipun Kanjeng Sunan Kalijogo. Ingkang ngopadi kelawan ingkang abdi kaki canus. Duk nalika semanten kepanggih wontene pertapan candi Benggarit pangandikaning kaki canus. Alhamdulillah wa syukurillah. Dereng dangu angin kula medal saking pertapan candi penggarit Gus. kula mboten pangkling kelawan paduka pendoro kula pangeran Adiana rawuh paduka kula aturi pinarak ingkang sekeca nggih Den uyuh ngaturaken gunging panuwun kakang sampeyan panipi lenggah marang aku ya kakang Kiai Canus nggih sembah bekti kula ingkang katur Den pendoro kula pangeran Adiana uyuh tak tompo tangan loro agawe syukur nang ati guyonus ya pangestu tuku wae tanpa nono nggih sanget angin kula mundi dedeh pendoro kula oh, adiana hmm. hmm, bombong rasane ngati kula Gus kaya oh, syukur kakang nggih sembah bekti kula kang katur den pendoro kula Raden Umar Said kaya oh, tak tampa Yunus lungguh kang prayoga nggih matur nuwun hmm, jan seneng aku lah niki ngeten Gus wonten migatos sing menapa panjenengan kersa ngupadi kelawan ingkang abdi kake canus kakang pripun anggonku lunga ana saka ing kraton negara Cirebon kasultanan aku ngupadi karo sampeyan canus lho ngupadi kalih kula iya kakek wah bombong kula ora tau canus lunga diluru kira tau nembe kemawon iki canus dipun luru kelawan paduka pendoro-pendoro kula pangeran Adiana kalih pendoro kula Raden Umar Said. Yektosipun wonten pikados ingkang menapa Gus pendoro kula Pangeran Adiana Canus pripun? Anggonku ngupadi marang sampeyan wong aku dermo arep takon karo kowe. Badhe tanglet. Iya Kakang. Oh ngaten. Nggih, monggo. Yen kula saged jawab badhe kula jawab. Oh kaya ngono Kakang. Nggih. Apa sampeyan orang ngerti yen ing Cirebon geger Kakang? Lho. Ing Cirebon menika geger. Iya. Nah niki ngeten. Geger menika wonten jalar kawitanipun. Lajeng ingkang anjalari geger ing Cirebon niku babagan menapa? Kanjeng Rama Sunan Gunung Jati Purba kelangan gaman telu Kakang. Golok cabang kobiah wareng kelawan Kiai Kendil Besi. Kang Mongkonus gaman telu iku sifat kandel ing tanah Jawa kakang lho nah kelangane niku kados pundi den napa gaman niku mursa napa dipun cidra dening durat mongko mungguh alok ing kabeh para wong sing jaga kemit ana ing gedung jimat kacidra dening durat mongko kakang astagfirullahaladzim dados gaman niku dipun cidra dening durat mongko Gus Oh ya Kakang, ya Allah Gusti Prabu, ya Allah. Hmm, lah kok wani temen. Napa gaman iki mboten dipun jaga? Dijaga Kakang. Lah kenang apa wonten durat kok mlebet? Kok saged niku pripun kejane? Ingkang jupuk ki pawongane Kanjeng Rama dhewe mulane kabeh para sing jaga ora wani nyekel klamen ingkang jupuk gaman mau Kakang. Lho lho engkang mendhet pawonganipun Kang Rama piyambak. Oh iya Kakang. Sinten tiyange? Pupruke mengko. Sembarangan potongane. Dados engkang mendhet niku pawonganipun Kang Rama piyambak. Oh iya Kakang. Kantun ngendika kemawon. Sinten tiyange? Sembarangan potongane. Orang ngerti nek cerbon kono canus kok. Hmm. Lungguh Kang Prayoga, aku tak ndongeng karo kowe. Nggih. piye di semonggo kang mas kantun bloko kemawon Sa'niki niki canggus menawi boten dipun belakani mangke ngombro-ombro ukaya oh, ngono di mas ngi Thanos pripun aku ndak takon karo kowe kakang mergo sampeyan yen tak rasa-rasa jujur-jujuring menungso ora kaya kowe kakang jawaban anggun kupi karo kowe ingkang jujur yonus lah monggo nek kula saged jawab badhe kula jawab lah nek mboten lah pripun malih ngoten niku nus pripun alok ing kabeh para prajurit ingkang jaga ana ing gedung jimat sing jupuk iki jari sampeyan iki kaya ngono kakak ah aja ngawur sampeyan jenengan iku ampun ngawur amargi niki ngeten den kula temriki jenengan kertos babar pisan aku rangket nah tak aturi uninga ingkang abdi kakek canus wonten ing pertapan candi penggarit niki lho lho iki pertapan candi penggarit nggih lah napa sebabe canus dumunung wonten ing pertapan candi penggarit canus niku den tapa wonten mriki ngoten niku murih slameting sedaya para pendoro-pendoro kula lan sedaya para wali nah ngoten niku anggen kula tapa kersanipun tanah Jawa niku tentrem ayem mboten wonten alangan setunggal menapa ngoten niku niki karep kula hmm. lho kok nyolong gamen edan apa hmm, anggape apa sih gue nek wingi-wingi nggawa kol karo klopo tak klopone tak dul kabeh karo kole ustungane hmm, sembarangan sampean jenengan niku ampun sembarangan ampun gonjakan enggal kowe ngaku kakang bener apa ora yen kuwe njupuk gamane Kanjeng Wa Sunan Gunung Jati kuwe matura yen ora enggal kuwe matura wi kok ngono Kakak ya Allah Den lanjut njukut gamane, yo apa jajal wong kula niku urip tanpa gaman Pak mun niku pun bejo pun jajal dipikir dipikir wiwit jaman Gunung Ati sepriki napa nate janus cara njupuk darbeke sinten mboten nate aja maning gaman lan apa wong duwe dinyora butuh Wah, anggar aku duit-duit gimana orang karuan pikiran rungsing orang karuan lah gua apa duit lah kok gaman sampai aku juga ngawur niki nek jenengan kau niku ditaruh soro-soro niku ngino karo canus diling-iling diling-iling kulo ngomong jenengan abis bisa dengan seperti ini nate canus colong jubuk wae sapa Jajal dipikir dipikir pikir oh, sampai kan kok lepas dipikir nus pripun sampeyan jupuk apa ora gari ngomong wae mboten den mboten ya Allah Gusti mboten lagi ilang itu kapan nalika wingi bengi nah napa malih wingi bengi wingi dalu niku kula tasik ngrampungake anggenipun kula topok wonten ing candi Benggarit lah niki pun rampung ngoten niku den mila saking menika den saestu mboten kowe ora jupuk temenan kakang mboten ya wis yen kaya ngono aku percaya kowe ora njubuk temenan boten ya wis ulung guwa kakang ning semuru bocanus nggih pripun kabeh para wong ingkang jaga ana ing gedhong jimat iku nyumurupi ingkang metu saka sajrone gedhong pusaka cerbon iki sampeyan kakang sampeyan ora iso mukir lha wong kula mboten mendhet lha pripun jajang dipikir-pikir apa gelut bae aja Oh, cokoyo kuwi gawe panase wong sampean. saestu mboten den mboten pun berjalan ati kula kula nek ngomong percuma yen kula mboten pas percuma manase wong potongane iki temenan mus nun iki temenan dadi sing jaga weruh nek sing njupuk iku kula oh iya kakang kabeh wong sing jaga weruh sing njupuk ki sampeyan kakang Aduh, lho kepisih bini kuyuk wijen, ya Allah, ini kusastu nabudin, temenan. Kabeh poro kadang-kadang ingkang jogo kemit, ono yang gedung simat nyumurupi. Ingkang zubo pusokoh di kuwe kakang, uyunus oh inggal kowe ngaku, mboten, dan sastu, sastu mboten. Lajeng kadosu pundi kang mas, nus, pripun. mbok menawa ana wong kang mitenah marang sampeyan wong sekti mandraguna ki mbok menawa nah niku mesti pas mesti mbon saniki jenengan percaya kali kula napa mboten yek tasipun kula menika mboten mendhet gamanipun Kang Rama Sunan Gunung Jati lha apa kula iya kakang sak kelimah pangandika aku percaya karo kowe nus nanging semurupa kabeh para pepunden wali iki ngupadi marang sampeyan Kakang. Lah jarene pripun? Kautus dening Kanjeng Rama kene njaluk bali gaman sing jare dicupuk kowe. Iki mengko yen pepunden wali temokane papan kene njur kepriye? Nus lenyonge kepriye nyong jukut bae ora jajal. Aduh. Nus pripun? Yen sampeyan ora jubuk temenan Kakang, sampeyan tak bilangi tak rewang-rewangi ngomong. niku saestu iya aku percaya karo kowe mergo kowe iki wong jujur-jujure menungso taniane kowe ora ana kakang kaya oh nus yen kowe ora njubuk kakang yen mengko kabeh para pepundhen wali mrene tak rewangi-rewangi ndongeng yen kowe iki ora njubuk gamaning Kanjeng Sunan Gunung Sati mbok menawa iki ana wong kang mitenah marang sampeyan iki kaya ngono kakang nggih mosok budhe niku jenengan anggenipun bela lahir batin ojo kuatir kakang aku mesake marang kuwenus yen tak rasa-rasa sampeyan sing ora njupuk gamane Kanjeng Rama eh Janus aku kan prapto kakang lho kae kakang lho niku sinten kae kabeh para pepunden wali Cơm ở sân gây bà lấy công xa lắm

utaman sang tikar mangayat pas menekang mering triloko oh, lokani rosi pancat nyono si pancat nyono oh. Yayi Mas Sunan Giri wonten ingkang dawuh Roko Sunan Kudus iya. Tak luru ngalur, ngidul ngetan ulon jebul canus mapan ing papan kene. Oh inggih Kang Mas lho. Menika kados anggir Pangeran anak Klaman Raden Umar Said. Oh iya. Lah mbok menawa kae bocah loro orang ngerti yen canus nembe jupuk gamane wong atuwane. Oh mekaten Kang Mas iya. Sing jenenge canus sing ndekang. Lha ku sing kopiahan ngarep kuwi ngono. katone koyo kuwi potongane kok bleding potongane kuwi wong sembarangan gamane bendarane kok dijupuk setan potongane Den ning apa nus menika leres jenengan Kanjeng Sunan Kudus menika perbegi dateng kula Gus dibagekake Kakang nggih dereng dangu rawuh paduka Den pendoro kula Sunan Kudus Kula aturi pinarak ingkang sekeca nggih, Den. Oh iya, Canus. Ngaturaken gunging panuwun Kakang nggih. Sembah bekti kula ingkang katur nggih, Den. Pendoro kula Sunan Kudus, iya. Tak tampa tangan loro gawe bunga ing atiku. Pangestuku wae tampan ana, nggih. Sanget anggen kula mundi. Mugi dados jimat den kula, Den. Oh iya, syukur. Pendoro kula Sunan Giri kula ngaturake sembah nggih, Den. Oh iya, tak tampa tangan loro Kakang. Sekecakno anggunmu lungguh. Nggih, matur nuwun nggih, Den. Oh. Nggih, Pangeran Adhyana wonten ingkang dawuh wa wis ning kene kuwi nungi nggih. Rawuh paduka sembah bekti kula ingkang katur wa iya. Tak tompo tangan loro gawe bunga ing atiku sekecakno anggonmu lungguh. Nuni nggih mangestuaken dawuh. Sembah bekti kula ingkang katur jeng wa. Oh, nggih Umar sae tak tompo sekecakno anggonmu lungguh. Nuni nggih matur nuwun iya. Lah niki ngeten Gus. Janur gunung Adingaren, Canus menika mboten ten Cirebon, kula linggar saking Cirebon dumunung wonten ing mriki. Iki ning endi Menika wonten Pertapan Candi Penggarit. Oh. Dadi iki ning Pertapan Candi Penggarit nggih. Nah, mangke dol mangke Den, wonten wigatos ingkang menapa panjenengan amper dhateng kula ingkang abdi kakek Janus. Ah, iki ngene Nus. anggunku luru marang kowe wis ngelor ngidul ngetan ngulon ketemu ning papan kene. Tundone aku mau ngarep takon karo kowe. Oh, ngaten iya. Lah monggo. Nek kula sakit jawab badhe kula jawab. Iki ngene Kakak. Kowe melu kelaman Kanjeng Sunan Gunung Jati Purba pirang taun? Hmm? Momong wali pirang taun? Kowe digawe enak, digawe kepenak, urip mau ning Cirebon Kasultanan. jawaban birang taun, kowe lagi dangu kowe itu ndoro kulo niku bayi saking Mesir dumugi wonten ing tanah Jawi sing ngomong niku kula ngerti yen sing ngomong iki kowe nggih kenang apa kowe sulika yen kowe iki kepengin gaman lha mbok yo matur karepan pendaramu aja mirengake pendaramu sunan gunung jati duwe karep apa kowe murang toto kowe saiki ngene kakang aku dinutut dening kabeh para kadang wali makili dening kabeh para wali Ginen njaluk bali gaman sing jupuk marang kowe belekno saiki ayo belekno Oyo oh, kakang belekno yo kakang aja nganti gawe geger lan kowe dadi ciloko belekno gaman belekno belekno ora gelem belek rasakno aku hmm? aku ingkang magili dening kabeh para wali songo yen ora gelem belake gaman kowe tak rudo pari peksa Jare arep milu dongeng. Hmm, jare arep milu jawab gen ku meneng bae. Wong belani ku cok yo ku ora tenung kene pusing aku lek jawab kepriye. Dijawab dhisik sak pinter-pintere ku venus. Nyongen jawab dhisik. Iya lek nek ora percaya aja kuwatir mengko tak rewang-rewangi aku. Ah nggih, nggih. Mriki, mriki, mriki. Eh, mriki. lebat kula nyuwun ngapunten arep apa mangke sin anggap ngopo sih kula tak takon karo sampeyan eh. panjenengan piyambak kula omong wit cilik ngati dadi wali niku sing ngomong kula eh sembarangan sak iki wirang iki canus iki wong kondang kok dianggap jupuk gaman jajal dipikir dipikir hmm, wong ojo kaya kuwi jajal nate colong jubuk apa Charles heh Janus pripun aja kowe mukir kabeh wong sing jaga weruh sing jubuk iki kowe sing weruh ora wong siji loro kabeh wong sing jaga ana ing gedhong jimat cirebon weruh sing jubuk iki kowe ora kena mukir gitu belekno oh yo kakang ora sah mukir nus kowe mukir percuma seksine akeh sing jaga weruh kabeh sing jubuk iki kowe ning ingkang mendhes sanes kula Wes pokoke maling kuwi nek pendunge kuwi ngomong apa? Setan kuwi apa? Panas potongane. Nang buri iki meneng bae ora usah geger. Wong nang buri umpes ora karuan. Hmm? Wong nang buri iki meneng nek ana dipangan ora ana njaluk. Nek burah wedhi ngetas. Potongane hmm, kok. Ayo ngono. Mulane aja jlemedan, Kang. Iki canus iki gawat iki. Kowe kowe ah, melu-melu apa kowe? Hmm. Lah kok mrembet. Sapa jenengmu? Aku Kala Jenggli. Sapa Kala Jenggli? Santrine Sunan Kudus. Lah kowe aku Kala Trubiksa. Kala Jenggli, Kala Trubiksa. Lah kowe kowe nek ngono aku kok. Aduh payah iki. jenengmu sapa ngeyo weng ao ao ao sing kaku apane potongane kok kowe takon karo aku apa kuwi kuwi iki wong bindeng kaya entet iki wis potong karo karuan kowe lungguh rasa geger dipikir dipikir Nucana colong jupuk ge apa gaman ge apa butuh gaman sing penting wong urip kuwi apik karo tangga apik karo sedulur ora duwe mungsu niku ayem Modler gaman kok apa duwe dunya ora butuh. Apa sih? Eh, Janos! Pripun? Ki ngene. Ora susah kowe mukir kabeh wong sing jaga kemit ki weruh, sing jubuk ki kowe. Yen kowe ora gelem maringake pusaka telu gala cabang kok biawaring kleman kendil si. Kowe bakal tak rudo pare pengso. Ai belekno pusaka mau. Dan marut kutaman sang dikar mayu. Pas menikang ring triloko. Oh. lokani rosi pancan nyono pancan nyono lepat kula nyuwun pangapunten jeng wo adhiana ah, wonten ingkang ngadhawuh maju arep apa kowe pareng matur wae dados gaman kala wau ingkang mendhet menika sanes janus lho adiana wonten dawuh kowe oh, ngerti apa kabeh wong sing jaga iki weruh sing jupuk canus, janus ngerti nggih ngerti yo sing dijubuk, kuwi gamane wong atuamu ngerti yo hmm? saiki yen gelem kowe kruda bangsa karo canus, kowe bakal dialem dening wong atuamu saiki canus, dicekel dibondo diaturake ning asane wong atuamu sunan gunung jati purba mboten wae Engkang mendhet gaman gamane Kanjeng Rama menika sanes kakecan nuswa kula niku percaya saderengipun Kanjeng Rama menika pitakon kelawan kakecan langkung rumiyin engkang putra sampun takon wa kula percaya amargi tak rasa-rasa tiyang jujur-jujuring umat lan liyane kakecan nus boten wonten mila saking menika Engkang putra pitados engkang mendhet gaman menika sanes eh canus nggih canus gedhe kowe iya nggir kabeh wong sing jaga weruh sing duboke canus mboten menawi rasa kula menika mboten kaki canus sameneika panjenengan kula aturi semingkir kemawon wa amargi menapa wekdal sameneika kula mbela kelawan kaki canus sinten ingkang usik katermaning pun canus ingkang tanggel jawab kang putra piyambak kanjeng wa dan partoko taman sang tikar mangayu kas menikang reng triloko lokang irasi pancat nyoko pancat Adhyana wonten ingkang aduh saiki ngene. Hmm? Yen tak rasa-rasa kowe iki wong kang kuwalik udelmu kowe. sing kelangan kuwi wong atuwahmu sing cukup canus lho kok malah dibelo sih. E? Hmm? kuwe semingkir, ora kena kuwe mbebelo kelamane kaki canus cekele tak bandane canus mboten sinten tiyangipun ingkang badhe ndamel ciloko kaki canus ingkang sabiyantu tansanesipun kang putra piyambak mboten wonten wa lha yen aku kudu peksa marang kuwe kula wantun kelaman panjenengan beres nggih eh, iki ki wong jujur iki cilik ku jujur nggih ngerti nek sing jebut dudu dudu kula kowe kok ki potongane kok kene kene kene kene nah jenengan ngadeg jenengan ngadeg bela wong wae aja tanggung-tanggung ngoten niku nek perkarane durung rampung aja mandeg singkirake ora gelem semengit jotosi kala-kala anak sunan gunung jatin jotosi sunan kudus pun tenang sampean lahir batin, lahir batin jamen, lahir beres. Wis lahir kabeh batine mbela karo aku. Eh, Adiana, wonten ingkang dawuh. Lah kok malah ngadeg kaya ngono. Yen kowe mangkono wani kelawan aku. Menawi panjenengan badhe nyepeng kake canus kula ingkang boten marengaken wa. Sinten ingkang badhe ndamel cilaka kake canus rawe-rawe rantas malang-malang putu. Eh mati kok. Eh. gelem wae lek rasakno kowe. Kula niku jane karo sampean ki ngajeni temenan. Sampean wali si tak pundi-pundi sing tak domo-domo tansane sipun jenengan ora ana. Ning kowe kudu manut marang aku mboten ayo mriki-mriki mriki. Leno plek susule sing kowe dies ya babu kowe mencorot sampean. Nyongok semodo lap-lapan aku kan. Hmm, mau bengi ngimpi ya siwur aku. Ojo kuatir, mati nos kuih. Nggak. jomur sedelo. Ora janjian. Gilirane kowe kok. Aja wedi, Kang, aja wedi. Lah sing wedi sapa? Edan apa santrine Sunan Kudus wedi karo Canus edan apa? Rasane wis wae. Pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus. jebule ngerti ilang cangs lah mulane cukup gaman pinter pinter ilang nah hmm. gue pinter ilang nang kene gue pinter ilang karo bujune nyungu pamer potongane lambung gawe kelambi kene tip luru daging Eh? Aduh. Eh, wong arek kemek bojone kok ana ana. Rasakno ora wedi aku nek. Oh. Sal sal sal sal sal apa aku percaya karo oke aku percaya karo nek ning buku ngangang aku ngengah aku ngengah aku ngengah karo iki kowe iki ngomong apa aku duwe perkara karo siapa ku perkara-perkara au ngoyo au nek kowe iki wong ngengeng aduh payah ki aku as as iki ngomong apa ki meleni priye priye au ngoyo au nek kowe iki wong ngengeng oh iya Nyong ngerti aku kuwi percaya karo kowe nek kowe kuwi wong bener oh kaya kuwi ngalem nyong heeh Oh iya iya iya bener bener. Lah karepmu kepriye? Nyong ora manuk nguk nguk nguk. Eh? Aku ora nguk karo kowe. Nyong nguk nguk nguk kowe. Priye asli jare pingine ndes dulur kowe ora pingin gelut. Lah nyong duwe sedulur kaya kiye padha karo kowe wedhus. Ora kae ki mlayan. Potongane kok dadi kowe pengen seduluran karo aku. Ngomongane kowe iki Iki nyomen men genah karepe aso. Dites, dites, dites. Takon karo iki sing jawab kowe. Hooh tenang. Iki lho iki jenenge apa? Ungung. Apa as? Congor. Oh, congor. Lha iki sing kaya slompret iki. Heeh, ngangge. Oh, nek ki lambe. Oh, lambe, ngangge. Lah iki hoho. Apa as? Dada. Lah iki ngeng. Apa as? Udel. Lah iki pengki. Apa as? Menggiriknya. Potongane kok. Wati ora disating kok. kowe gelem seduluran karo aku ngono kowe nek seduluran karo aku aja ana rasa rumasa ngomong iya nek duwite kowe ya duwite aku rokoke kowe ya rokoke aku ngomong kowe heh nek kowe oh, ya aja ah ora ngono wong sing ati Gus ya jebule nggih mbela karo canus temenanan pangeran Adiana. Hmm. Eh, Adiana, aja takun dosa kelakon tugel gulumu. ngerungokke gamanmu apa ora? Ora gelem tukel bulumu. <laughs> Aduh, mlekethi potongane kowe. Kene mburi kene. Bet kene mburi. Ulungno gamane aku ora tega karo kowe. Ora. Suka mati tinimbang aku urip. Isin wirak racanus. canus. Dianggap jupuk gaman. Eh! eh. Lara ora. Eh. suwe-suwe tugel kowe. Rasakno sak karepmu kelakon tugel. Oh, Aja mlayu. Oh, manus dianggap jebuk gak menetian apa? Ayo. Eh, heh, Gus. Semapot, Mas. Hah? Eh? semapot. Oh iya. Ngantemnya kebanteran soalnya. Aku ki jane ora kejem karo kowe sing kebangetan kowe ne. Nang <laughs> apa, Nos? Heh, kok emosi bae. Tak keprok arit jengking, As. Alhamdulillah, Nus, Coro nyong. Eh, heh, heh, heh, madhep rene. Brisik. Nek cara nyong ana wong semaput kuwi tak buka sarunge. Lah nang apa sih? <laughs> Tiliki jerone. Nyong ngerti karepmu ngerti. Ana apa? Iki kuwi muridé Kanjeng Sunan Kudus, mesti wis sunat. Lah ya urung mesti nyong. Wah, orang ngandur. Ora nyong wingi werus rok be urung sunat. Apa iya sih? Wis borong? Eh. Waduh. Wis borong? Astagfirullahaladzim ya Allah, huruf sunat as. Eh, Ngantel apa bolone usrok kok. Ngawur kowe. Sunati Mas. Oh, santri kok ora sunat, kira ora sah sik salat iki potongane. <laughs> Men. Sunati Mas. Pumpung semaput. <laughs> Mas. Komplipik bokong sunati. Eh? Komplipik bokong disunati. Oh, iya kualik yo. Nyunati kuwi kadi ngarep dilumahke. Nah, sarunge buka. Karo kowe kok ngertinan sih kowe. Lah nyong biasa nyunati kok. <laughs> Potongane kok. Kata <laughs> sarunge sing bener men pena. Yo. Hmm. Rasa kena kowe. Mapan. Wong santri semen tuwone ku lho sunat ra ngawur sih kowe. Iya, ngel temen yo. Potongane kok jan sing ora kalah palapa. Aduh. Dah. Nang apa, Nos? Nguyuh, As. <laughs> Aja diunyelu nyeli. Sembrono foto iki. Ngawur kowe. Iki kowe ngali yo kowe. Eh, eh, eh. Biar kowe. marang tata janus. Wani ora arek kabeh para santri-santrine Kanjeng Sunan Kudus. Eh janus, bocah loro mesti bakal temoko mati dening tanganku ngendi. Lena pandulmu murangsang, mati wae. Diana. Sak mene kadek dayam semene kabawiramu. Jujur ndombak ora arang keranjang tatumak guru ninggir kuwi. bledeh no dadam orang jeblos kelakon tak guroni kue eh, hati anak Ojo mesem gemuyu semingkir mati adian aku tibak noning buriku kini macet temenanan aku di belo karo kaki canus ah. oh. Wah, cuma kumempat rawe putra kalah neng ranang gono-ranang rananggono rananggono karo sayuding rono waduh kanjeng sunan ingkang abdi ketiwasan menawi kula mbleten majar kula nandang siloko yen kowe mangkono ora kena ginawi becik bocah loro iki engger Pangeran Adian lan Umar Said yen aku ora bisa mbondo kaki sanus kaya aku bakal disurahi dening kabeh para santri mula saka iku engger kowe semingkira ora gelem semir ketiban tangane kang wong bablas nyawamu engger nyuwun pangapunten. mungkir bocah wingi sore wani kampung singkar kapyo tangke sudiro malso nyuduk nyuduk iro panemban cokro lali kadang lan wirogo lan wirogo wong prawira kiai canus kakang pripun kowe sakmene bayang nggonku mbela karo kowe onus ora nyono orang legiwo kanjeng wo sunan giri paprangan ini dabi-dabi gede keramati ora kaya kanjeng wo kakang lho wit bihin mula Sinten kang mboten kertos kramate Kanjeng Sunan Giri, sinten tiyangipun kok kertos sedaya? Ngerti jenengan? Nah, belong wong kuwi aja tangguh-tangguh ngoten niku, Den. Nanging dina iki aku wis ora iso mbela karo kowe, Kakang. Sing gedhe pangapurane nus. Sebab e, yen aku ngantem Kanjeng Wu, Kanjeng Wu mesem gemuyu, Kakang. Yen Kanjeng Wu ngantem aku, aku ora eling kadang lan wiraga. Lungguh, lungguh. Dadi jenengan diajar dening Kanjeng Sunan Gus. Oh iya, Kakang. Jenengan menang. potongane kecem karo bocah kuwi. Wirang aku. Nek jenengan kalah sing wirang dudu jenengan ning kula piyambak. Sembarangan ke. Mun sakniki kaya kula kali jenengan, mun dadi musuhe Kanjeng Sunan Giri ngoten iku. Mun dianggap musuh kemawon. Amergi ngarani kula nek njukut gaman, ning kula niku mboten saestu. Iya Kakang masa butuh adepana kowe dhewe. Mangkriyen. Nek jenengan diantem aku ora eling apa-apa. Yen jenengan ngantem Sunan Giri, mesem gemuyu kakalasan saniki dibalik. Aja kuwatir. Jenengan maca bismillahirrahmanirrahim tuwaku, Antemen Sunan Giri, ora gletak ketok gumrene Canus. Priye Jenengan nek ngantem Sunan Giri kuwi ora digawe rasa, maca bismillahirrahmanirrahim tuaku antemen Sunan Giri. orang geledak nang ngarepin jenengan ketok bulu canus matur nuwun kakek mati. Entek no kapabiram. Bismillahirrahmanirrahim tuaku. lar kabya tangke sudira malesa nyuduk nyuduk ira panemban cakra lali kadang lan wiraga lan wiraga adiku sunan kiri wonten ingkang adawu Kang Mas. Anggunmu mlayu kaya pucuk dentrorongake. Bungah apa susah kuwi? Pareng matur lepat kula nyuwun pangapunten Raka. Piye? Anggen kula prang tanding ngingirake lare kekalih kula asor jurit. Hmm. Sunan Giri wonten ingkang adawu. Kowe iki wali pinunjul ing tanah Jawa ora kaya Sunan Giri, ngerti? kowe duwe kadegayan kali luweh duwe kadegdayan duwe kasekten ora ana wong kang bisa nanggulangi kelawan kridhamu ning kowe kok yo bali anggon mprantanding kelawan bocah wingi sore nanging kula aturi uninga Kang Mas jebul are kala wau menika degdaya sekti mundra guna Kang Mas kula mawon kula gumun kali lare kekalih kala wau lho weh la yen kaya mangkono aku duwe panemu ngerti kowe pemanggih ingkang menapa iki ngene iki canus dibela kelawan Umar Said lan Adiana. Ora kelakon. Yen Adiana karo Umar Said bela karo canus yen ora gaman mau dibagi wong telu ngerti kowe. Oh ngaten kan. Iya. Aku ora percaya yen Adiana duwe kasekten yen ora dicekeli gaman salah siji ning gaman hingga dijupuk dening kaki canus apa kuwi kendil si apa kopiah wareng apa golok sabang. Lajeng kesane pun paduka kados pundi lagi ngene. yen aku ngetokake tenaga persumah aku tak ngelepas pusaka tombakku kiai sambernyawa he nggir bocah bagus ora semengkir lakon ketiban tombak sambernyawa babas umurmu nggir monggo kro aturis mingkir wae aku ketiwasan kakang pripun aku ketiwasan sebabe napa jenengan boten maca bismillahirrahmanirrahim tu aku aku gumun karo ilmu kuwi kakang rafale kaya mangkon nanging kok yo mandi temen iku jenenge ilmu apa sampean sawing sore urung ngerti kuwi iki ilmu tuwa ngerti jenengan hmm. mbon digunakake wis tak gunakake nus kaporo kanjeng wo ndak tempiling mlayu kakang nanging semurupa nus playune kanjeng wo sunan giri kanjeng wo sunan kudus ngetokake tombak gumebiar pamori tombak durung nganti tumiba ning badanku awak sakujur aku wis panas kabeh kaya ora kuat nyangga kramate tombak kakang astagfirullahaladzim Sunan Kudus ngelepas tombak, Den. Oh iya, Kakak, astagfirullah. Bayani, niku. Tombake Kanjeng Sunan Giri niku ora sembarangan. Sinten tiyangipun kiyat nyangga kramate tombake Sunan Giri mboten mboten wonten. Ning lah kok kejem temen lah wong karponaan kok oh, ya Allah ya Allah. Hmm, aja meneh karo mara tuwa. Karo ponakan iku oh, kejem. Hmm, wis diperintah adol kelopo. Diwene kol kon nyupiri. kelopon idul, kalau idul ora mulih sebulan. <laughs> Potongane kok. Jenengan boten wani nandingi tombak kalau wau. Babar pisan aku ora wani kakang maju mulih ora wani, aja muni ora wani. Jenengan tak paringi ilmu kula. Tak sebul bumbunane nggih. Ping telu jenengan gede keramati. kabeh pusakane wali ora bakal tedas ngerti sampean kuwi temenan oh temenan saestu oh ya wis nus yen kowe mangkon mangsa bodho kowe meneng meneng bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillahirrahman bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillah oh bismillah terus sing jeneng bismillah kuwi ilmu islam sing paling tuwa ngerti sampean Nek diwaca ping 40 ora ambekan, kuwi gedhe kramate. Mbok nyeki maca ora karo ora ambekan. Oh, kaya ngono wis nggih. Ya wis mangsa bodho kuwi. Ben kuwirangan Kanjeng Sunan Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Ketiban tombak Sunan Kudus aja maning kok mati lara ketok gulune kula. Mbok maju jenengan. ya wis nus aku matur nuwun aja matur nuwun tok ana wajibe apa wajib wajib ki apa wajib niku minangka kemandhen kudu ilmu kuwi duwene kemandhen ngoten niku ngerti sampean oh iya nus kemandhen kuwi kemandhen tegese kepiye duit duit wah syukur gegek meneng aku katoke samplok dengkulmu kowe kondong-kondong orang belak itu gue menang mau nek oleh duit gue cak cekering warung to geger kabeh yo ring warung kabeh mangan bebas bayar dewi dewi jajaja kakek yo gokis duit kelly apa potongan itu kan Oh yo wes nus juru piro, pun sak konten e piro, nyah jono rongatus nah, gih monggo. maju bledake dadane nganti ketiban pusakane Sunan Kudus lara canus ngurip ning tanah Jawa matur nuwun kakang Kakang, nang ngandel apa ora sakniki gamane cekelen tlorono ning dadane Sunan Kudus oh iya kakang wis tak cekel nek wis dicekel tlorono pas nanggon duduk yo he he he priye aja landhepe bogole nek landhepe kuwi cilaka Sunan Kudus nah dibalik balik nah men kena garane tombak iya kakang kakang ati ora semingkir kira rasa jenandak kumampro tradugang mering malaras malaras lagyo keno lali kadang lan wirogo lan wirogo sunan kiri wonten ingkang adawuh kang mas Aduh ciloko yai jebul bener seliramu di bocah loro duwe kadedayan kang linuwe. Hmm, mula aku rak ngomong karo kowe. Iki gaman telu dibagi wong telu ngerti kowe. Mulane duwe kadedayan kang kaya mangkono mergo siji-sijine bocah kaya gaman, iki kaya ngono. Oh mekaten Kang Mas iya. Lajeng kesanipun kadosipun diroko Kang Mongko. Duk nalika semanten ingkang kapercaya dening sedaya para wali kula kelawan panjenengan. Yen kula panjenengan sampun kepanggih kelawan kaki Canus, mboten saged nyuwun gaman ingkang kapendhet dening Canus napa malih bondo karo kaki Canus. Kula wangsul kados menapa wirang kula kelawan panjenengan Kang Mas, yen tak rasa-rasa bener kowe. Ning semrupa nuninggi kados sebut iki ngene. Sing salah ki aku karo kowe sebabipun yen ana perkara magebokan karo Sanus kuwi kudune aja ditandingi dhewe. Oh, mekaten Kang Mas, iya. Lajeng kesanipun paduka kados pundi? Aku tak njaluk tulung karo Wadi Sunan Kalijaga. Ngerti? Oh, mekaten Kang Mas, iya. Inggih menawi ngatel kula namung nderek so panjenengan. Nah, lunggu ning papan kene tak pasrahne dening Sunan Kalijaga Sanus. Yen Sanus ketemu kelawan Sunan Kalijaga ora bakal mbeguguk makutha waton. apa kang dadi kersane Sunan Kalijaga mesti manut aja maning bocah loro kae. Inggih menawi ngaten kula nampung Duk nalika semono matek aji pameling kersa amiji kawene kang kadang Sunan Kalijaga. Tanggapi nanggane pun Kanjeng Sunan Kalijaga. Thank Satrio lumaku indah pawendo adi kusumo kasorepan tinggal musuh mongso hiro reng pal kuno reng pal ingkang marak wonten ngaso paduka raka Kanjeng Sunan Kudus. Yayi Sunan Kalijaga wonten ingkang ngadhawuh iya. Kanthi basuki anggon marak ning asaning Sigagang Yayi. Nuninggih inggih mboten mawi setunggal menapa kalih sing sambi roko. raka. Sowan kula namung aturaken sungguh ing pangabekti kula ingkang katuraka iya. Tak tampa tangan luruh agawe syukur nang ati kudi prayogakno anggone lungguh. nuninggih mangestuaken dawuh iya sembah bekti kulingkang katuraka sunan giri raka oh ya dimas tak tampa tangan loro ya di sekecakno anggonmu lungguh nuninggih mangestuaken dawuh lajeng wonten wigatos ingkang menapa paduka kersa amiji kelawan ingkang rayi kang mas sunan jogo, wonten ingkang adawuh kaget anggonmu ndak timbali ning papan kene di nuninggih roko mas ingkang rayi keparang mundi dawipun paduka raka Kanjeng Sunan Kudus Raden Jabar Sudi iki ngene apa kowe ora krungu yen ing Cirebon geger lho ingkang anjal dados geger ing Cirebon bab menapa roko ngerti ah, yo yen pawonganmu kaki canus jubuk gamane pendarane Kanjeng Sunan Gunung Jati Purbo yo kadangmu tuwa ngerti kowe jajal lho kaki canus mendet pusakani pun roko sunan gunung jati purbo iya duh roko lajeng canus meniko kagungan kerso menopo lang bo inggi yo menawi ngeresaken gaman kantun matur sedoyo poro wali gaman menopo ingga badi kasupun badi dipun parang ake lah mulo kuwi di yang kau ini canus gini rang ake di ini kabe poro bendara-bendara ini kelbu kuwi ngerti gitu. apa ya kabeh para wali anggone ngobani canos iki kurang tansah ngobani canos ora kekurangan apa wae ning canos lho kok cuman toko to mendake nah la yen kowe mangkene di njur kepiye lah mbok dipunu padi wis ketemu gitu ya sampun kepanggih wis sampun dipun suwun suwun suwun apane ngerti ya waktu saiki canos, dumunung ning pertapan candi penggarit gitu anggone demunung ning pertapan candi penggarit kuwi diderekake dening anakmu lan ponakanmu Umar Said kelawan Pangeran Adiana ngerti kowe dados janus dipun derekaken kelawan anak lan ponakan kula iya menapa Pangeran Adiana menika boten mangertos menawi kakek janus menika mendhet pusakane tiyang sepuhipun wis ngerti ning iki ngene iki bocah telu duwe karep sing aku karo kowe ora ngerti. Nah, yen didarung-darungake aku karo kowe bakal nandang wirang. Ngerti yo? Umar Said kuwi yogamu. Janus kuwi pawonganmu. Ngerti? Pangeran Adiana kapilut tembung manis sing Janus mbela karo Janus. Mula saka iku ya iku ngerti. Anggonku ketemu karo Janus nganti suloyo ing rembug dadi paperangan. Aku dijotosi anakmu. aku keling yen Umar Said kuwi yo aku males ngerti kuwi klebu adi Kang Masmu yo semono uga oh mekaten Kang Mas iya lajeng kersane pun raka kados pundi lagi ngene bab perkara baline gaman kang kajubuk dening Canus tak pasrahke marang kuwi amarga Canus iki pawonganmu sing bela kuwi anak lan ponakanmu oh mekaten Kang Mas iya kowe lakuk yo kebangeten temen nus arep kanggo gawe apa kowe butuh gamanus. nus kok gawe geger kaya mangkene kakang Sunan Kalijaga wonten ingkang adawu. enggal pepegono canus rembugen jalukan bali gamane yen ora gelem belekake mongso butuh kowe purbawasesa ning tanganmu yayi nun inggih kang mas menawi tetelo mekaten nyuwun tambah ing pangetok iya ndak pangestoni enggal petok ana kaki canus nun